السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat berkumpul dalam sesi yang kedua untuk pembacaan matan Tuhfatul Atfal dan dalam pertemuan yang lalu kita telah mengenal sebuah sedikit tentang ilmu tajwid makna tajwid apakah apakah makna tajwid apakah fokus pembincangan ilmu tajwid dan apakah matlamat ilmu tajwid dan dalam pertemuan yang lalu juga kita telah mengenal siapakah penulis matan ini iaitu Syekh Sulaiman bin Hussein bin Muhammad Al-Jamzuri rahimahullah dan mukadimah dan kita juga kita juga telah membincangkan mukaddimah uh, nazam ini uh, yang mana di, di mana Syekh menyebutkan kenapa beliau menulis matan ini dan beliau menyebutkan bahawa matan ini ditulis khas untuk para pemula uh, untuk orang yang baru memulakan mula untuk belajar al-Quran untuk membaca Al-Quran. Dan insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan lihat uh, bab yang seterusnya iaitu bab uh, ahkamu ahkamu nun sakinati wa tanwin hukum berkenaan hukum hakam berkenaan dengan nun sakinah dan tanwin baik sebelum kita masuk kepada nazam untuk bab ini uh, terlebih dahulu penting untuk kita mengenal apakah yang dimaksudkan dengan nun sakinah dan tanwin itu sendiri. Nun sakinah ialah keadaan di mana huruf nun tidak memiliki sebarang harakah ataupun tidak memiliki sebarang, sebarang baris. Jadi keadaan sebegini, kita gelarkan ia sebagai nun sakinah ataupun kadang-kadang dalam masyarakat Melayu kita, kita panggil sebagai nun mati. Nun sakinah ialah suara yang keluar daripada makhraj khayshum. Yang mana daripada makhraj khayshum inilah keluarnya sifat gunnah ataupun sifat dengung. Satu benda yang perlu kita kita jelaskan adalah makhraj bagi nun, uh, huruf nun mempunyai dua makhraj. Yang pertama daripada khayshum, daripada rongga hidung dan di rongga hidung inilah keluarnya sifat gunnah. Dan makhraj nun yang kedua ialah pertemuan di antara ujung lidah dengan uh, belak dengan dengan hujung ke langit yang ke orang kata apa? Ni gigi atas bahagian dekat-dekat dengan langit. Di gigi. Uh, di situlah keluar daripada situlah daripada makhraj tersebut keluarlah bunyi nun sakit bunyi nun sama ada nun berbaris ataupun nun sakinah. Baik. Nun sakinah wujud pada lafaz dan tulisan. Maksud dia, di atas tulisan kita boleh temui uh, huruf nun sakinah dan pada sebutan pun nun sakinah itu tu, itu wujud. Uh, ia wujud ketika wasal dan waqaf. Bermakna kita, ketika kita sedang menyambung bacaan, nun sakinah wujud. Ketika kita waqaf pada nun sakinah pun ia wujud. Di tengah dan di hujung kalimah. Maknanya di nun sakinah ni berada, boleh berada di tengah, boleh berada di hujung kalimah serta nun sakinah wujud pada isim kata nama, fi'il kata kerja dan haf kata sendi. Dan kalau kita lihat di dalam mushaf Usmani bentuk nun uh, bentuk-bentuk nun sakinah uh, boleh dikategorikan kepada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, nun tersebut mempunyai tanda sukun. Jadi kita nampak tanda ni, tanda sukun ni itulah tanda nun sakinah. Bentuk yang kedua kita melihat dalam Mus'ab Usman ialah keadaan di mana nun tidak memiliki sebarang tanda langsung hatta tanda sukun. Ini pun termasuk dalam kategori nun sakinah. Dan yang ketiga, huruf nun mempunyai uh, mempunyai tanda mim menegak di atasnya. Ini pun bentuk nun sakinah juga, cuma bentuk nun sakinah setiap bentuk ni, setiap bentuk ni mempunyai uh, tanda yang khusus untuk hukum-hukum tertentu yang mana kita akan lihat uh, sepanjang pembacaan bab ini nanti. Sementara makna tajwid eh, sementara makna takwid tanwin ialah tanwin ialah penambahan bunyi nun sakinah. Penambahan bunyi nun sakinah. Yang mana penambahan tersebut wujud pada lafaz tetapi nun sakinah itu tidak wujud pada tulisan. Bunyi nun sakinah terdapat pada lafaz tetapi tidak ada pada tulisan. Contoh pada tanda-tanda macam ni kita akan sebut bunyi nun mati. Macam kalau kita letak, letak hamzah ada ada tanwin fathatain di atas ni, dia akan jadi an an. Tapi kalau ikut sebenarnya di, pada tulisan tak ada nun tak ada nun sakinah. Tapi pada bunyi tu ada sebab kehadiran tanwin. Sebab tanwin ini penambahan bunyi nun sakinah. Baik. Ia wujud ketika wasal sahaja bukan pada waqaf. Sebab bila kita bila kita berhentikan bacaan pada huruf yang bertanwin, kita akan matikan huruf tersebut kecuali apabila huruf itu, huruf itu uh, fathaitain baris tanwin atas. Itu sahaja. Ha, biasa kita, kita akan matikan sebutan huruf tersebut bila bertanwin. Bila kita berhenti pada huruf tersebut. Ia juga wujud di hujung kalimah sahaja serta hanya pada isim, pada kata nama sahaja. Sebab sebab dalam bahasa Arab, di, bila kita belajar Nahu, di antara tanda-tanda isim adalah hujung kalimah dia mempunyai tanwin bila hujung kalimah mempunyai tanwin bermakna kalimah tersebut keseluruhannya adalah isim. Baik. Dan di dalam mushaf Usmani juga tanwin mempunyai tiga bentuk. Bentuk yang pertama di mana fathatain dengan kasratain dua-dua barisnya selari sementara bentuk uh, dhammatain mempunyai bentuk sebegini. Mempunyai bentuk sebegini. Di mana bentuk uh, dia seolah-olah salah satu salah satu simbol uh, ah, dhammah ter, ter, diterbalikkan. Bentuk yang kedua, di mana untuk fathatah dengan kasratain, uh, kedua-dua barisnya tidak berada dalam keadaan selari. Sementara untuk dhammatain, uh, baris dhammah yang kedua tidak diterbalikkan. Dan tanda dham, tanda tanwin yang ketiga ialah di mana setiap tanwin uh, tanwin yang kedua, baris yang kedua akan ditukarkan dengan mim menegak. Mim menegak. Dan setiap tanda ini mempunyai uh, makna-makna yang khusus untuk hukum tajwid yang tertentu. Yang mana kita akan lihat sepanjang video ni nanti. Baik, kita masuk kepada uh, pembacaan matan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بشتة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا سنة كم جاد شخص شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ظالما ضع ظالما Baik. Kita lihat pada bait yang keenam. Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini linnun bagi huruf nun intaskun uh, jika ia berbaris sukun walit tanwini dan juga huruf-huruf yang berbaris tanwin arba'u ahkamin bagi bagi kedua-duanya terdapat empat hukum fakhudh tabyini maka ambillah penjelasanku ini fal awalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi maka hukum yang pertama ialah al-izhar sebelum enam huruf bagi kerongkong yang enam yang rutibat yang tersusun fal ta'rifi maka kenalilah ia hamzun iaitu huruf hamzah fahaun dan huruf ha summa ainu haun muhmala thumma ainun ha'u muhmalatani kemudian huruf ain dan huruf ha yang mana kedua-duanya tidak bertitik ثم غين خاؤون ثم غين خاؤو kemudian huruf غين dan huruf خا baik apakah ini maksudkan dengan izha? al izha dari sudut bahasa ia berasal daripada kalimah azhara yuzhiru izharan azhara bermaksud menjelaskan ataupun menjelaskan menye, me, menyebut sesuatu dengan jelas me, menyata menzahirkan sesuatu dari sudut istilah al izhar ialah mengeluarkan sebutan huruf, mengeluarkan sebutan sesuatu huruf dari makhrajnya dengan jelas tanpa sebarang tambahan dengung. Mengeluarkan sebutan sesuatu huruf dari makhrajnya dengan jelas tanpa tanpa tambahan sebarang dengung. Baik. Untuk hukum nun sakinah dan tanwin, izhar kadang-kadang kita kenali kita kita kenal dengan dengan istilah al-izharul halqi, al-izharu hal al-izharul halqi. Al Al-Izharul Halqi ialah menjelaskan sebutan nun sakinah pada huruf nun sakinah dan tanwin tanpa disertakan dengan sebarang gunnah, sebarang dengung apabila kedua-duanya bertemu dengan salah satu huruf izhar. Dan huruf izhar telah disebut oleh oleh pengarang kita rahimahullah. Yang pertama sekali hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang ke, yang keempat ha, yang kelima ghain dan yang keenam kha. Nah, kalau kita perasan disebut qabla ahrufi lil halqi situn rutibat sebelum enam huruf bagi kerongkong yang tersusun. Yang tersusun. Kalau kita lihat kepada peta makhraj huruf, kita akan lihat ke enam huruf ni hamzah, ha, ain, ha, ghain dengan kha. Okey. Ke enam-enam ni berada pada bahagian kerongkong. Halq, halq. Sebab tu kita panggil izah halqi, izah ha bagi huruf-huruf halq, huruf kerongkong. Baik disebut pula huruf tibat sebab apa? Sebab uh, pengarang kita menyebut dari dari dari kedudukan yang paling rendah sehinggalah kedudukan huruf yang paling makhraj yang paling tinggi di di tempat kerongkong. Mengarang mulakan dengan hamzah dan ha. Dan kita lihat hamzah dan ha berada pada bahagian kerongkong yang paling bawah. Pertengahannya adalah ha dan ain. Yang disebut sebagai uh, summa summa ainun ha'u muhmalatani. Ain dengan Ha berada di tengah, tengah kerongkong. Tinggi daripada situ ialah huruf Ghain dengan Kha. Sebab tu disebut oleh pengarang kita qabla ahrufi lil qabla ahrufi lil halqi sittun hutibat sebelum enam huruf kerongkong yang tersusun. Baik. Kita lihat pada contoh bagi hamzah kita lihat kita lihat sebenarnya untuk nun sakinah pertemuan nun sakinah dengan dengan huruf dengan huruf izhar boleh berlaku sama ada dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Sementara tanwin tidak boleh berlaku dalam satu kalimah. Dia mesti berlaku, pertemuan tersebut berlaku dalam dua kalimah. Baik. Kita lihat pada contoh Hamzah. Uh, nun Sakinah bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimah. Tengok pada kalimah ini. Wayan auna. Wayan auna. Wayan auna. Baik. Bila kita sebut wayan, Perhatian bila sebut wayan auna. Pertama sekali kita sebut nun sakinah dengan bunyi nun sakinah dengan jelas. Wayan, wayan, yan, an, hmm. Bunyi nun sakinah. Yang kedua tanpa dengung. Wayan auna. Sebab kalau dengung, sebelum selepas kita menyebut huruf bunyi nun sakinah dan sebelum menyebut huruf hamzah, dia akan seolah-olah ada wayan. Ah itulah dengung. Hmm, itulah dengung. Tapi izhar dia tak boleh disertakan dengan dengung. Ha, dia tak boleh disertakan dengan dengung. Wayan auna. Wayan auna. Sebabnya, sebabnya dalam keadaan huruf dalam keadaan nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf izhar keadaan dengung pada ketika itu sangat-sangat lemah. Agak lemah. Tidak berapa kuat. Sebab tu kita tak tak dengung kan pada pada pada izhar sebenarnya. Sebab keadaan kadar dengung nun sakinah di situ tidak kuat. Baik. Sementara pertemuan nun sakinah dengan hamzah dalam dua kalimah ialah wa min ayatihi wa min ayatihi. Ha. Pun sama juga kita jelaskan bunyi nun sakinah tanpa dengung. Wa min ayatihi. Baik, sementara tanwin kita lihat wa adzabun alimun wa adzabun alimun Ha, Wa adabun bun. Ha, jelaskan bunyi nun sakina. Wa adabun alimun. Ha, bila jelaskan, tak ada dengung. Dan kalau kita lihat pada contoh-contoh ni, kita akan nampak sebenarnya tanda-tanda izhar di dalam Musa Usmani ialah untuk nun sakina kita akan lihat setiap kali setiap kali izhar berlaku, nun sakina akan memiliki tanda sukun. Nun sakina akan memiliki tanda sukun. Bila kita nampak nun sakinah sahaja yang ada sukun, ada tanda sukun, maka fahamlah kita bahawa di situ berlakunya izhar halki. Bila izhar halki, kita kena jelaskan bunyi nun sakinah, jelaskan sebutannya tanpa dengung. Sementara untuk tanwin, kita lihat, uh, untuk baris fathatain dengan kasratain, kedua-dua barisnya selari, Sementara untuk baris dammatain, baris keduanya ialah baris dammah yang diterbalikkan. Jadi bila kita nampak sahaja tanda-tanda sebegini, kita tahu bahawa di situ adalah izhar. Dan bila kita tahu di situ adalah izhar, maka kita kena jelaskan sebutan nun, nun, nun sakinah tanpa sebarang tanwin. Baik. Kita masuk pada hukum yang kedua. والثاني إطغام بشدة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت Hukum yang kedua adalah Al-Idram. Apabila ia bertemu dengan enam huruf yang mendatang. Fi yarmuluna indahum qad sabatat. Yang mana enam huruf ini telah dirumuskan dalam dalam kalimah yarmulun di sisi mereka yang telah tetapkan. Baik. Kita lihat pada hukum yang kedua al idram. al idram. Dari sudut bahasa ia datang daripada kalimah adrama yudrimu idraman. Adrama bermaksud tiga benda. Memasukkan, menyerapkan, menggabungkan. Itu dari sudut bahasa. Sementara daripada sudut sudut istilah tajwid, idram ialah menyerapkan ataupun menggabungkan sebutan nun sakinah ke dalam huruf-huruf idram apabila kedua-duanya bertemu dan kita menyebut kedua-duanya iaitu nun sakinah dan huruf idgham dengan sebutan huruf idgham tadi. Ha, bila bila kita sebut kedua-duanya dengan sebutan huruf idgham bermakna sebenarnya kita tak sebut dah bunyi nun sakinah lepas tu. Dalam idgham bunyi nun sakinah tak wujud sebab dia dah diserap ke dalam huruf idgham dan dia dah mengambil bunyi huruf idgham. Baik. Huruf-huruf idgham disebutkan oleh pengarang kita dalam dirumus dalam satu kalimah iaitu yarmulun. mulun dan huruf-huruf ni kita kena kita, kita kena kita kena uraikan. Huruf yang pertama ya, huruf yang kedua ra, huruf ketiga mim, huruf keempat lam, huruf kelima waw dan huruf keenam nun. Ni kaedah sebenarnya para ulama telah gunakan daripada zaman dahulu lah iaitu yang kita biasa guna mungkin kita budak-budak belajar sekarang gunakan untuk menghafal fakta-fakta sains terutamanya yang dipanggil sebagai kaedah mnemonik. Saya pun tak tahu nak Islam sebab dia ejek M-N-E-M-O-N-I-K. Kita pun tak tahu nak sebut macam mana kan. Ha. Tapi kaedah ni sebenarnya bukan kaedah yang baru. Kaedah ni kaedah dah lama dah. Dan sepanjang kita akan buka, kita baca matan ni, kita akan banyak lihat banyak rumus yang berdasarkan kaedah ni yang mana para ulama gunakan untuk menghafal huruf-huruf uh, menghafal huruf uh, uh, menghafal menghafal huruf-huruf bagi setiap hukum sebenarnya. Kita akan lihat sepanjang sepanjang kita baca matan ni, banyak kaedah mnemonik yang digunakan. Baik. Baik. Kita lihat idram. Idram boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, idram yang mana pada idram tu kebersamaan runah. Baik. Untuk kebersamaan runah, kita ada dua jenis hukum. Yang pertama, kita ada idram ma'al runah. Idram yang mana kita masukkan, kita serapkan, eh, kita serapkan bunyi nun sakinah dalam huruf idram dan kita sertakan dengan gunah, dengan dengung. Baik, itu dipanggil idram ma'al gunah. Jenis yang kedua ialah idram bila gunah. Yang mana kita seratkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf idram tapi tidak disertai dengan gunah. Tidak disertai dengan dengan dengung. Baik, itu jenis-jenis bagi bahagian yang pertama iaitu bahagian kebersamaan gunah. Dan bahagian ni yang dibincangkan dalam matan Tuhfatul Atfal sebenarnya. Bahagian mengenai kita serapkan sesuatu kita serapkan bunyi nun sakinah adakah ia bersama dengan gunnah ataupun tak tetapi sebenarnya dalam dalam ilmu tajwid dia ada lagi satu pembahagian iaitu kita panggil sebagai kesempurnaan idgham itu sendiri baik kesempurnaan idgham ni bermaksud bila kita serapkan macam saya sebut bila kita serapkan bunyi nun sakinah dalam huruf idgham menyebabkan sebenarnya bunyi nun sakinah dah tak ada sebab dia diserap ke dalam huruf idgham dan bila dua-dua bertemu, kita akan sebut kedua-duanya dengan sebutan bunyi idram tadi. Tetapi sebutan uh, kesempurnaan serapan itu dia, dia ada beza tak sebenarnya? Jadi untuk kesempurnaan idram, ia mempunyai dua jenis. Yang pertama idramul kamil, al-idramul kamil. Al-idramul kamil maksudnya serapan yang sempurna. Maksud dia bila kita serapkan bunyi nun sakinah dalam huruf idram, memang totally tak ada bunyi nun sakinah dah dia akan ambil bunyi waw, eh, dia akan ambil bunyi huruf idram selepasnya. Sementara jenis yang kedua, al-idramun al naqis. Idram yang tak sempurna. Maksud dia, bila kita serapkan bunyi nun sakinah ataupun bunyi, ataupun, uh, bunyi nun sakinah kena, kena idram, ia tidak diserap sepenuhnya menyebabkan masih ada sisa-sisa sifat nun sakinah yang wujud ketika kita sebut tadi. Baik, tapi sebenarnya pembahagian pembahagian ni sekadar teori sahaja, sekadar teori sahaja. Dan bahagian kita bincangkan sebenarnya bahagian yang ni. cuma ni mungkin nanti kalau ah, tuan-tuan uh, dan puan-puan dengar istilah idram kami, idram nakis, jangan terkejut sebab memang ada. Idram kami, idram nakis, istilah tu memang wujud sebenarnya. Cuma perbincangan dia lain. Ha, perbincangan kita sekarang, idram ni adakah disertai dengan runah ataupun tak? Baik. Kita lihat baik yang ke-10 lakinnaha qismani tetapi idgham ni tadi hukum idgham ni terbahagi kepada dua qismun bahagian yang pertama yudghama fihi bi ghunnatin bi yanmu'ulima bahagian idgham yang pertama ialah kita idghamkan kedua-dua huruf maknanya kita idghamkan kita serapkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf idgham fihi bi ghunnatin padanya ada gunnah ha padanya ada gunnah dan huruf-huruf tersebut, huruf idram yang kita mengidramkan dengan runah ni ada empat. Yang diketahui uh, dengan dengan rumus yanmu. Dengan rumus yanmu. Illa idha kana bi kilmatin fala tutrim kadunya dunya summa sinwanin tala. Tetapi seandainya pertemuan nun sakinah dengan huruf idram, ia bertemu dalam satu kalimah, maka janganlah diidramkan. Maksudnya tak ada hukum idram pada pertemuan dalam satu kalimah. Contoh dia pada kalimah dunia dan contoh pada kalimah sinuan yang mendatang. Baik. Kita lihat bait yang 10 dia kata apa? Lakinnaha qismani qismun yudrama fihi bi gunnah. Baik. Pembahagian uh, baik ke-10 ni dia dia membincangkan tentang apa yang kita faham sebagai al-idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah maksud dia kita serapkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf idgham dan ketika kita serapkan bunyi tersebut wujud bunyi uh, wujud bersama dengan dengung. Bila kita serapkan sifat dengung tu disertakan sekali. Dan untuk idgham al-gunnah, pertemuan nun sakinah ni hanya pada empat huruf. Iaitu huruf ya, huruf nun, huruf mim dan huruf waw. Contoh kita ambil pada huruf mim. Kan? Untuk nun sakinah bertemu dengan mim. Mim-ma-in. Mim-ma-in. Perhati, untuk idgham, serapkan bunyi nun ke dalam mim. Maknanya nanti tak ada dah bunyi nun sakinah. Bunyi nun sakinah ambil bunyi bunyi mim. Jadi tak sebut min jadi mim. Ha, mim. Kemudian kita serapkan sekali bersama dengan runah. Mim ma in. Ha, gitu. Ha. Itu maksud idram ma'al runah. Serapkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf idram. Kemudian ketika kita serapkan, kita runahkan sekali. Kita dengungkan sekali. Baik. Perhatikan, eh, kita tengok catatan. Perhatikan untuk runah. Ia keluar daripada khaisyum. Ha, ia keluar daripada khaisyum. Baik. Nah kalau kita lihat untuk tanda-tanda untuk idram al-gunnah. Uh, mungkin kita untuk tanda ni kita akan masukkan sekali dengan idram bila gunnah. Baik. Baik, kita lihat syarat utama bagi al-idram al-gunnah ialah pertemuan nun sakinah atau huruf yang bertanwin dengan huruf-huruf idram ni mestilah ia berlaku dalam dua kalimah sahaja. Kalau kita tengok contoh tadi kan, dua kalimah aja. Kan? nun dekat kalimah lain ataupun tanwin kalimah lain, huruf idgham dekat kalimah lain. Okey. Soalan dia, anda kata nun, huruf nun sakinah bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimah, apa akan jadi? Jika pertemuan tersebut berlaku dalam satu kalimah, sifat idgham tak akan berlaku kat situ. Sebaliknya yang, yang akan keluar ialah sifat izhar sebenarnya. Ha. Ni masuk pengarang tadi. Kalau illa ka, illa idza kana bikil matin. Nah, tu maksud dia melainkan jika kedua-duanya bertemu dalam satu kalimah. Fala tu trim jangan jangan diidramkan. Ha, jangan idramkan. Tapi apa yang kita buat, apa yang kita baca ialah kita akan baca nun sakinah tu dengan secara izhar sahaja. Ha, dengan dengan jelas saja tanpa dengung. Contoh kita ambil kalimah ad-dunya. Kita tak baca dengan hukum asal dengan hukum asal apa dah? Idgham idgham al-gunnah ad-dunya. Tak ada. Sebab dia bertemu dalam satu kalimah. Jadi idgham tu tak ada. Dia cuma izhar saja. Ad-dunya. Dun ah tengok. Jelaskan bunyi nun tanpa dengung. Ad-dunya. Baik. Untuk dan hukum-hukum hukum ni kita panggil sebagai izhar mutlak. Al-izharul mutlak. Baik. Al-Izharul Mutlak hanya melibatkan empat kalimah dalam Al-Quran sahaja iaitu bunyanun ad-dunya qinwanun sinwanun. Empat ni sahaja. Ha, empat ni sahaja. Nampak mana-mana kalimah ni jangan baca dengan idgham. Ha, dia bertemu dengan satu kalimah je. Baik. Dan pertemuan ini hanya melibatkan huruf waw dan ya sahaja. Dia tak melibatkan huruf mim, dia tak melibatkan huruf nun. Baik. Jenis yang kedua, bahagian yang kedua. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karirna. Dan bahagian idgham yang kedua ialah idgham tanpa disertakan dengan gunnah. Dan idgham ini berlaku pada pertemuan fil lam war ra pada pertemuan nun sakinah ataupun tanwin dengan huruf lam dan huruf ra. Thumma karirna. Kemudian jaga-jaga dengan takrir anda pada huruf ra. Okey. Baik, sekarang untuk baik yang ini kita masuk pada jenis idram yang kedua iaitu al-idramu bila gunnah. Al-idramu bila gunnah ialah kita serapkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf idram tapi kita tak sertakan dengan dengung. Ha, dengan dengung pula kat sini. Dan untuk huruf idram untuk idram bila gunnah ia melibatkan hanya dua huruf sahaja, dua huruf sahaja iaitu huruf lam dan huruf ra. Ha, maknanya nampak nun sakinah ataupun tanwin bertemu dua, antara dua huruf ni kita idram tapi jangan jangan dengung. Contoh ambil huruf lam. Ambil huruf lam. Nun sakinah bertemu lam. Alam. Alam. Ha. Ah. Tengok idram. Kita masuk idram dulu. Al. Ha. Kita tak sebut kita tak sebut an. Tak sebut an. Sebab nun dah serap ke dalam lam. Jadi dia ambil bunyi lam. Al. Ha. Ah, Seolah kita sebut lam kat sini sebenarnya. Itu idram. Tapi bila guna alam ha, terus dia tak boleh al tak jadi tak jadi kat situ, tak jadi. Ha, tak jadi. Baik. Sama dengan tanwin. Yauma idzil lil mukazzibin. Yauma idzil lil mukazzibin. Ha, tak ada masarapkan bunyi tanwin dalam lam tanpa disertakan dengan dengung. Baik. Summa karirnah kemudian pengarang kita pesan untuk jaga-jaga dengan takrir. Okey. Takrir, takrir ialah sifat yang ada pada huruf lam eh sifat yang ada pada huruf ra saja. Takrir asal maksud dia ialah getaran. Ha, getaran. Ha, maksud dia getaran hanya sifat getar ni hanya pada pada ra saja, ra saja. Sebab sebenarnya as, kenapa sifat ra huruf ra ada sifat takrir? Sebab lidah kita sentuh ar ar. Dia sentuh sekejap sangat dengan makhraj dia. Dia seolah sentuh sekejap lepas tu balik. Ha, di situ datang takrir sebenarnya. Cumanya pengarang pengarang rahimahullah pesan untuk kita hati-hati jaga takrir kita jangan agak tak melebihi had yang dibenarkan dalam ilmu tajwid. Contoh kita ambil contoh ra mir rasulin mir Ha, kena hati-hati jangan lebih pula. Mir rasulin ataupun abadar radia ah, abadar radia ah salah tu kalau lebih lebih sangat takrir tu salah jaga lebih hati-hati sikit ah, abadar radia Allah abadar radia Allah baik baik kita masuk pada hukum yang ketiga wasalisul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i wasalisu hukum yang ketiga ialah al-iqlab 'inda al-ba'i pada pertemuan dengan huruf ba sahaja. Huruf ba sahaja miman. Kita iklabkan ba kepada huruf mim bi gunnatin dengan gunnah ma'al ikhfa'i, ma'al ikhfa'i. Baik. Bersama dengan ikhfa. Okey. Dua benda kita kena jelaskan. Baik. Yang pertama. al iklab dari sudut bahasa. iklab datang daripada kalimah aqlaba, yuqlibu iqlaban. Aqlaba bermaksud menukar ataupun mengganti aqlaba ah, maksud dia kita tukar dan kita ganti, ataupun kita ganti. Dari sudut istilah iqlab ditakrifkan dengan dua langkah. Bila macam bila kita kita, kita iqlab kena, kena tahu dua langkah iqlab. Apa dia? Langkah yang pertama kita tukarkan sebutan nun sakinah dengan sebutan mim sakinah. So dia kata al-iqlabu 'indal ba'i miman. Iqlabkan kita tukarkan bunyi mim bunyi bunyi nun sakinah kepada bunyi mim sakinah apabila ia bertemu dengan huruf ba. Baik, kemudian langkah yang kedua kita ikhfakkan sebutan mim sakinah tersebut dengan gunnah. Bila kita kata ikhfakkan untuk ikhlab, kita ringankan sebutan mim sakinah. Kita ringankan sebutan mim sakinah. Dia asal dia am, am, am. Tapi bila kita ringankan jadi am, am, am, am. Baik disertakan dengan gunnah untuk menghalang bunyi gunnah yang terlalu lama. Sebab tu kita ringankan sebutan mim sakinah tu. Sebab kita tak nak bunyi gunnah tu terlalu lama. Contoh eh, contoh kita ambil satu kalimah, pertemuan dalam satu kalimah, nun mati bertemu ba dalam satu kalimah. Ambihum ambihum. Ha, kita boleh rasa bibir kita ni dia tak rap, dia dia bukan dia bukan renggang. Dia bukan renggang, dia masih rapat. Dia masih rapat. Cuma dia tak rap dia tak orang kata apa macam kita sebut am am kita boleh rasa bila kita sebut am bit hum rap perapatan dua bibir ni dia rasa ringan sikit dia rapat tapi tak tak orang kata apa kerapatan dia ringan kerapatan dia ringan baik dan untuk dua kalimah dan tanwin pun sebutan praktikal dia sama praktikal dia sama baik dan kalau kita lihat, tanda ikhlab dalam Musaf Usmani ialah untuk Nun Sakinah, ditukarkan tanda, tanda tanda sukun dengan mim, mim menegak. Jadi bila kita nampak Nun ada tanda mim menegak di atas dia, ah, kita tahu situ ikhlab. ikhlab. Bila ikhlab, kena ingat. Pertama sekali, tukar bunyi Nun Sakinah kepada mim Sakinah. Tukar dulu. Tukar Nun kepada mim Sakinah. Kemudian baru kita ikhfakkan, ringankan sebutan mim Sakinah dengan dengung. Ha, kena ingat dua, dua, dua langkah ni untuk menyebut iklab, untuk hukum iklab. Baik. Dan untuk tanwin, kita lihat macam biasa tanwin ada dua baris disertakan. Sebab tu dipanggil fathatain, dua fathah, kasratain, dua kasrah, dammatain, dua kasrah. Tapi untuk tanwin, dibuang salah satu baris ditukarkan dengan mim menegak. Jadi bila kita nampak baris yang ada mim menegak, ha, kita tahulah tu itu adalah tanwin untuk iklab. Tanwin untuk iklab. Baik. Hukum yang terakhir. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل والرابع حكم yang keempat al-ikhfa ha al-ikhfa 'inda al-fadil min al-huruf hukum ikhfa yang terjadi untuk huruf-huruf yang berbaki maksud dia bukan huruf untuk idgham bukan huruf izhar bukan huruf ikhfa bukan huruf iklab huruf iklab huruf ba saja Izah enam. Hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Tujuh dah. Baik. Kemudian idrab. Idrab enam. Idrab enam. Ya, mim, nun, waw, lam, ra. Okey. Tujuh tambah enam, tiga belas. Jadi, baki lagi tu semuanya huruf ikhfa. Ha, bakinya semua huruf ikhfa. Baik. Wajibun lil fadli. Yang wajib diketahui untuk mereka yang dihormati. Baik. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم في كلم هذا في كلم هذا في كلم هذا البيت قد دم قد ضمنتها huruf huruf huruf huruf ikhfa ni huruf yang baki ni terhimpun dalam 15 huruf yang pertama pada setiap kalimah yang disusun pada rangkap yang berikut pada rangkap yang berikut Sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban fi tuqan zalim dha zalima. Baik. Sif dha sana sif dha sana sifatkan pemilik kepujian. Kam jada syakhs syakhsun qad sama bagaimana pemurahnya seseorang yang mempunyai, mempunyai kedudukan tersebut dum tayyiba selalulah menjadi baik zid fi tuq zid fi tuqa tingkatkan ketakwaan zalima dan jauhilah orang yang melakukan kezaliman okey baik sekarang kita masuk pada hukum nun sakinah dan tanwin yang terakhir iaitu huruf ikhfa baik al ikhfa dari sudut bahasa ia berasal daripada kalimah akhfa yukhfi ikhfaan baik akhfa bermaksud menyembunyikan atau menutupi kita tutup sesuatu dengan benda lain itu maksud ikhfa dari sudut istilah Al-Ikhfa ditakrifkan sebagai menyembunyikan sebahagian sebutan nun sakinah dengan huruf-huruf ikhfa sambil mengekalkan dengungnya. Ha. Nama pun ikhfa ataupun kadang-kadang untuk eh, ikhfa yang bertemu yang nun sakinah dan tanwin ini kita panggil ikhfa ul al ikhfa ul haqiqi. Ha. kenapa dipanggil ikhfa kini kita sebut. Baik. Jadi praktikal dia sebenarnya bila kita sebut bila bila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa sebenarnya kita tak bunyikan nun sakinah dengan sepenuhnya. Ha, macam macam izhar tak? Kita tak jadi macam tu. Tapi kita tak juga sebut nun sakinah, kita tak serapkan bunyi nun sakinah ni tadi. Ha, macam idgham. Okey. Bermakna sebenarnya ikhfa ni, ikhfa hakiki dia sebutan dia berada di antara izhar dengan idgham. Maksud dia bila kita sebut nanti separuh bunyi nun sakinah separuh lagi bunyi huruf huruf ikhfa tapi ada runah. Tetapi ada runah. Ha, itu maksud ikhfa. Dan kenapa dipanggil sebagai al Ul haqiqi? Sebab sebenarnya pertemuan nun sakinah dan dengan huruf ikhfa ni bila kita sebut memang dia mencerminkan makna ikhfa tu sendiri. Dia beza dengan kita tengok ikhlab tadi. Ikhlab disebut ikhfa juga. Tapi kita sebut ikhfa tu dengan dengan cara meringankan sebutan mim sakinah. Meringankan sahaja walaupun wa amma man wa amma dan surah surah uh, al-qari'ah wa amma man khaffat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu fahuwa fi 'aysyatir radiyah barang siapa yang ringan khaffat barang siapa yang ringan timbangan dosa dia ha barang siapa yang ringan betul ah, ah, ah, kalimah-kalimah tu pun boleh datang daripada maksud ringan tetapi untuk ikhfa ni sebenarnya, kenapa dia panggil ikhfa al ikhfa ul haqiqi sebab memang sifat ikhfa pada pada keadaan macam ni memang ikhfa yang betul-betul ikhfa. Kita sembunyikan nun sakinah, sebutan nun sakinah pada huruf idgham eh pada huruf ikhfa tu sendiri. Ha sebenarnya. Jadi sebutan nanti separuh bunyi nun, separuh bunyi huruf ikhfa. Dan huruf-huruf ikhfa dirumuskan dalam bait yang berikut dalam kalimah yang berikut Sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Dan padahal kita sebut 15 huruf bagi kalimat setiap kal huruf yang pertama bagi setiap kalimat. Ha, huruf yang pertama bagi setiap kalimat. Okey, untuk kalimat ni huruf pertama sad, kemudian za, kemudian sa, za, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, Mod dan za. Jadi inilah 14 huruf ikhfa hakiki. 14 huruf ikhfa hakiki. Dirumuskan dalam ayat macam ni tadi. Ha. Sifat, sifatkan empun, pemilik kepujian. Ha, kan? Kita dah baca dia kan. Ha. Ayat ni ada makna dia. Ini pun panggil, masih lagi kaedah memonik sebenarnya. Ha. Yang biasa orang, orang akan guna buat cerita lah. Himpunkan setiap kalimah yang pertama, huruf yang pertama, bentukkan bentukkan kalim, bentukkan ia sebagai kalimah. Kemudian buat macam ayat yang kita boleh ingat. Macam tu. Ha, baik. Dan martabat martabat ikhfa ni dia, dia, ada ada ada sifat ikhfa yang kuat, ada sifat ikhfa yang ringan, yang lemah dan ada sifat ikhfa yang biasa-biasa sederhana saja. Baik. Untuk kuat, irfak yang kuat, ia berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu antara dengan tiga, tiga huruf ni. Ta, dal dengan ta. Baik. Sebab apa? Sebab kedudukan makhraj ta, dal, ta dan ta berdekatan dengan makhraj huruf nun sebenarnya. Sebab tu bila huruf nun, nun sakinah bertemu dengan salah satu daripada tiga ni, kita rasa ringan bila kita sebut ikhfa bila kita kan huruf tersebut bila kita kan keadaan tersebut kita akan rasa ringan contoh mataba mataba baik keadaan yang paling paling eh, keadaan kedua ialah keadaan ikhfa yang lemah keadaan ikhfa yang lemah baik dan keadaan ni berlaku pada huruf qaf dan huruf kaf sebab apa sebab sebenarnya kedudukan makhraj qaf dan kaf ni berjauhan dengan makhraj huruf nun. Ha, berjauhan dengan makhraj huruf nun. Kalau kita lihat nanti, kita akan lihat peta peta makhraj memang jauh. Bila jauh menyebabkan sebenarnya ia menyukarkan pelaksanaan ikhfa dan kita rasa berat bila kita nak buat bila kita nak ikhfakan huruf tersebut nanti. Ha, baik. Sementara sederhana pula berlaku pada huruf-huruf ikhfa yang lain. Ha, selain daripada lima ni, huruf ta, selain daripada huruf ta, dal, ta, kaf dan kaf. So apa? Sebab kedudukan makhraj huruf-huruf yang baki ni, dia taklah dekat sangat tapi tak adalah jauh sangat daripada makhraj huruf nun. Jadi bila ikhfak kat situ pun dia macam tak terlalu kuat, tak terlalu lemah. Biasa-biasa sahaja. Okey baik. Lepas tu kita tengok kat sini. Macam tadi kan dia kata yang paling kuat kat mana? Ta, ta dengan dal. Sebab apa? Ha, di sini Lepas tu tengok makhluk huruf nun. Sebelah aja. Sebelah aja. Dekat sangat. Dekat sangat. Jiran je. Ha, jiran. Baik. Sementara yang kuat tadi, ikfat yang ikfat yang lemah. Qaf kat sini. Kaf dekat depan qaf je. Ha, tengok. Dan kedua-dua tempat ni, jauh daripada nun. Jauh daripada nun. Ha, sebab tu kita rasa berat bila kita nak ikfatkan ikhfadkan pada pertemuan nun dengan qaf ataupun kaf. Sementara yang lain macam fa, tha, eh, zal, ta, zai, sin, sot, apa lagi? Bot, shin, ha, semuanya tak adalah dekat sangat, tak adalah jauh sangat. Baik. Kita lihat contoh, ambil huruf zai, ambil huruf zai. Baik, ambil huruf zai. Bila disebut ikhfa, maknanya separuh bunyi nun, separuh bunyi zai. Ha, separuh bunyi nun, separuh bunyi zai. Contoh, dalam pertemuan Nun Sakinah dengan zai dalam satu kalimah. Tanzila Tanzila ha, Tanzila Perhati eh Dia tak bunyi nun separuh sepenuhnya Dia tak bunyi nun sepenuhnya Tapi dia tak bunyi zai sepenuhnya ha, Dia separuh-separuh Tanzila ha, Macam tu Baik Sama dengan Kes untuk dua kalimah dan tanwin Sama ha, Dia separuh bunyi nun separuh bunyi zai Baik kita ambil yang yang kita kata case yang ini untuk huruf zai dia keadaan ikhfa yang sederhana sahaja tak kuat sangat tak lemah sangat untuk huruf ta kita kata dia matabat ikhfa yang kuat ha, bila matabat ikhfa yang kuat kita rasa ringan nak sebut ikhfa dia contoh wa antum wa antum ha, wa antum separuh nun separuh ta wa antum dan kita punya bibir kita punya rahang tak rasa tegang sangat tak rasa tegang sangat. Baik. Untuk keadaan di mana ikhfa paling lemah, ambil huruf kaf. Nun mati bertemu, nun sakinah bertemu dengan kaf. Contoh, ya kusuna, ya kusuna. Ha, ya, ikhfa masih separuh bunyi nun, separuh bunyi kaf. Tetapi rahang kita terasa terasa terasa tegang sikit. Terasa tegang sedikit. Ha, situ keadaan di mana irfa paling lemah menyebabkan kita rasa susah nak nak nak, nak irfakan pertemuan huruf nun dengan kaf ni tadi. Baik. Alhamdulillah kita telah selesai membahaskan bab ahkam ah, ah, nun sakinati wa tanwin. Jadi ini ini ini kita kata ringkasan bagi bab ini. Ha, ringkasan bagi bab ini. Di mana pengarang pengarang rahimahullah membahagikan hukum untuk nun sakinah dan tanwin kepada empat. Izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Ha, izhar di sini maksudnya kita jelaskan sebutan nun sakinah. Idgham pula bermaksud kita serapkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf idgham. Ha, bila kita serapkan tak ada dah bunyi nun sakinah, ambil bunyi huruf idgham sahaja. Dan idgham pula terbahagi kepada dua jenis. Idgham ma'al gunnah kita serapkan bersama bersama dengung dan al-idgham bila gunnah kita serapkan bunyi nun sakinah tapi tak ada dengung. Ha, itu pembahagian untuk idgham. Yang ketiga ikhlab. Ya, bila sebut ikhlab dia ada dua step. Step yang pertama kita tukarkan bunyi nun sakinah kepada mim sakinah. Ha. Dan yang kedua kita ringankan ataupun ikhfakkan, ringankan sebutan mim sakinah tapi berserta dengan dengung. Okey, baik. Dan yang keempat sifat al-ikhfa ha, ataupun al-ikhfaul haqiqi kan. Okey, jadi di sini bila ikhfa maknanya sebutan nun sakinah tu berada di tengah-tengah antara izhar dan idgham separuh bunyi ta eh separuh bunyi nun separuh bunyi huruf ikhfa ha, itu formula dia itu formula dia baik jadi insyaallah kita berhenti pada pada setakat ini insyaallah pada bab yang akan datang kita masuk pada dua hukum sebab bab yang bab, bab yang selepas ni dia pendek saja satu kita gabung kan baik subhanakallah wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.